A mí me encantaría que, los jóvenes de Cuba tuvieran la experiencia de, poder viajar por el mundo, porque, por ejemplo, la experiencia que estamos viviendo aquí con niños de Corea del Sur, eh, mm, de, los países nórdicos, de Portugal, de España, trabajando juntos, de México, en una comunidad, eso yo creo que, eh, a lo que ayuda es, o sea, los sitios que son racistas es porque no, porque no se viaja, porque cuando comienzas a viajar, y comienzas a compartir cosas, te das cuenta de que somos muy parecidos. a mí me encantaría que los, los jóvenes cubanos pudieran viajar más. Yo comencé a viajar con 23 años y creo que hubiera sido maravilloso para, mí, para mi formación, poder estar en contacto con más gente de fuera. Sobre todo, qué sé yo, en como los, chavales de aquí, de instituto, de la universidad, compartir experiencias, intercambiar eh, trabajo. Yo cuando voy a Cuba, yo cuando voy a Cuba soy, normal, tampoco puedes hablar tanto de tus experiencias. A mí me gusta mucho viajar y tal, conocer gente nueva, pero yo creo que hay que ser un poco cuidadoso porque la gente no tiene acceso a a, ese tipo de cosas que yo tengo la suerte de tener y entonces pues, pues tampoco me gusta ir hablando de ay, he, conocido tal porque me da un poco de pena, ¿no? Con mis amigos, con mi familia que no tienen esa, que no tienen la oportunidad. Pero bueno, siempre tratar de compartir lo, bueno que he aprendido y poner en práctica los valores que he ido aprendiendo el compañerismo, el antirracismo siempre, eh, no sé, tratar de, tratar de, inculcarle a, a, mis amigos pues todo este, hacer un poco más abiertos culturalmente. Son valores que vas ganando cuando, cuando te puedes mover por ahí, pero bueno, yo creo que llegará el momento en que, en que se pueda.